dit qu'en ton nom, les malades seront guéris. Tu as dit qu'en ton nom, les malades seront guéris. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Hmm, Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Hmm, Shiloh. Tu as dit qu'en ton nom, les aveugles verront. Tu as dit qu'en ton nom, les boîtes marcheront. tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu as dit qu'en ton nom, les muets parleront. Tu as dit qu'en ton nom, les sourds entendront. Mm, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu es le Dieu de Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. yeah. papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Entonces don't say fuck around.